सपने बड़े होते हैं जिनके उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है ये मुकाम जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलते खजाने गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है